أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرج Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah. Orang NU salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila datang orang Muhammadiyah Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib sini Allahu Akbar kabira yang ini Allahumma ba'id yang tengah preman baru taubat banyak nanya ke saya gimana ustaz sebenarnya iftitah itu apa saja maka saya tulis di sini iftitah iftitah iftitah satu, iftitah dua, iftitah tiga, iftitah empat, iftitah lima. silakan baca silakan hafal yang mau baca iftitah satu sah yang mau baca Allah mabait sah yang baca Allah akbar kabira sah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu Akbar kabira Walhamdulillah kathira wa subhanallah ibukratau wa asila selesai salat Nabi nanya manil qail siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira dia gentleman angkat tangan ana ya Rasulullah saya yang baca Allahu Akbar kabira apa kata Nabi futihat abu abu sama terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca maka setelah itu apa kata Abdullah ibnu Omar ibnu al Khattab radhiyallahu anhuma sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira hadis sahih bagi yang baca Allahu Akbar kabira tidak perlu dipermasalahkan yang baca Allahu Akbar kabira bagus yang baca Allah ma'id baini wa bagus yang baca wajah tu wajah yalilladzi fataras samawati bagus yang enggak baca iftitah sama sekali sah cuman ya ibarat makan nasi putih ke kecap sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya ada dessertnya ada cuci mulutnya ada oh, air dari azikronya maka banyak embel-embelnya zikirnya bacaannya amat sangat bagus dah selesai doa iftitah yang semua datang dari Nabi SAW anda baca dua-duanya boleh anda baca satu juga boleh anda nggak baca juga boleh karena itu sunnah tapi anda jangan ngolok ke orang lain selesai Allah bayin bainana baina khataya kama ba'adta bainal masyiqil maghrib adalah doa iftitah yang diajarkan Nabi kabir alhamdulillah kathir wa kathir juga diajarkan bagi Nabi baik nah, ini anda boleh pakai dua-duanya anda boleh ambil salah satu anda boleh tidak membaca karena itu sunnah yang nggak boleh anda keluar naik di atas mimbar lalu anda mengatakan itu salah yang benar adalah ini anda jangan bikin gara-gara di tengah umat ini wallahu a'lam bisawab